yebo lisasekhona alright kumnandi kumnandi kunjalo ngithi siqhubeka phambili ngizocela usibo sike sizwe amaphimbo amnandi hours. Viva maqhawa nentaba, viva umsakazo wabantu, viva umsakazo wamahlawezulu. Halala makhwela intaba, wena okhwela intaba wabuya nemaqhaweni intaba, wena okhwela intaba wabuya uphethe umsakazo ezandleni. Sibonga wena makhuso wakhuza kwakhuzeka namhlanje siyayibona imisebenzi yakhe emihle njengebizo lakho uNobu. dele. Viva viva sabaninusa viva dj wabantwana abawuvali abasenhlangano umlomo ngokwenzela umphakathi dlala ingoma abajabule abantu dlala ingoma abaduduzeki ngithi nongakuthandi uzazakuthandi wazi sezikhona kaphani lolunya owethi ingoma yezangoma kahle kahle lolunya lonyoka luma umuntu ngeke umuhle alisangitsheli sihamba nawe esikhosini elisakazwayo siyabonga santa sefene siyabonga khumalo siyabonga wona wasesikhosini sikhotha nawe angilibali inkosi yembuzi zingagcini impongo nje kade zahlehla zibona isikhoza sayo iyadlula kanjalo ngisho impongo eyathi ezinye sithi ngqi yona yathi ngqu siyabonga phesha yegwamba viva msakazo wabantu siyabonga ethona thegcwala ngamathe siyabonga elogwela enhlangano siyabonga esilobela siyabonga eplantwi kuditshi i-intanethi jahala kwesibanda isibande sasona amabala sabika enkosini ujamela ubhodoza isile sada safakaza osele sanyathela ngezinyawo umahamba ungxila njengedlovana umahamba ebheke phasi bethula amahloni kanti uyazigqaji ngithi yebo ongasigqajiya sowethu kumbe ufuze kwamalume iphuma Siyabonga. Hey, yazi ngilami ngize ngifisa ukuthi ngingakhula ngikwazi ukuhaya njengomama lo. Kusho ukuthi ekukhuleni kwami lami ngizoba inkinga. Ngoba hayi ngithetha amanothi khona sengikufundile. Eh, bisti mvalela lapho khona uyadingwa nguDJ wabonunuza kumbe anyone oseduze laye. Ngicela bona uDJ wabonunuza. Eh, for now sesiyaku Mbona abantu abaningi ba smart la. So icategory sesiya kiyo manje eh the best clothing label. Ngicela ukukhangela umakhelwane wakho uthi awusemhle nje. Uthi ende makhe usmart. Mawuqeda lapho ucele le phone number ukuthi uzayisebenzisa naye sekukuwe mina ngiqedile lapho. Angisekho lapho. All right, uh, Mrs. Cruz esondele ezosinikeza the best clothing label. Siyaxolisa the best imvalela. Kukhona ekukholwe bese ukhohliwe. Siyabonga lokubekezela futhi. Indoda vela isheshe ihambe. Indoda isheshe ihambe. Eh the best imvalela sikunikezile ikhodi ngonyaka odlule. Ubuye nayo indoda iphile. Akunjalo? ngunikezile mike ngifuna ukukuzwa <laughs> naye indoda isesandleni iyaye upcoming artist angithi upcoming artist manje ngibona futhi uyaphinde uyathuma eh niyamphinda futhi <laughs> right eh sikunikeza ikhodi uyasebenza baba yebo lonyaka eh senze kanje sihlanganisile amavoti wenu futhi kuma categories zonke sifuna ukubona ukuthi nisebenza kanjani eh kuma categories zonke eh 14 uphume number 4 <laughs> Ngiyabonga bongo mafuzi afulele bongo bhakavula. Eh la ngeke ngasho egroupini yethu. Eh igroup yabasakazi ukuthi eh bazogcina bethi into yakodube ngatshitsha isibongo ngabomo. Eh ngithe mina ewekatsheni <laughs> ngithe thina eh siyenza abakodube sizoliphinda futhi this year. lezokuthi next year izosishaya siyabona siyabonga kakhulu undolo mfethu siyabonga sanibonani lizodeleni kanti salibonani linjani eh angizwa umuntu oke walibuka la liswenkile cha cha lithenile lithenile uh, it's a dray moment ukuthi uhlangane labaculi basekhaya bechaya amaqwaba befake i-makeup so ngiyabonga ukulibona namhlanje libahle so lizijhayeleni izandla bakithi lizijhayeleni izandla um uh, mina ngumrs cruz ngimele i-cc media zam abaningilazi cruz um so nxa sengime phambi kwekhamera sokuthi ngife ngoba mina nje behind the scenes uh anyway uh i presenter engiyipresentayo yi best clothing brand and the nominees are i-visual clothing brand cop fit clothing brand i-fresh map lekasi swag hayi ah, eh, kunzima ngoba wonke ama-clothing brand lawa hamba phambili so hey angazi angazi Uh, eh, i-outstanding brand ngingaba ngoba ngoba livotile kodwa ngubani owinileyo hayi angisoze ngivume ngoba uvotanga avumi um eh, unumber one wethu yi-cockfit clothing brand ngibashayeleni izandla e hhayi ngathi lile jelasi tshayani izandla Sanibonani. Hayi mina kungithusi lokho. <laughs> Kuyangifanela. Akungithusi eh ngixolise kozakwethu bafowethu eh ngokuzayo kuzoba yini kodwa ngifuna likhuphule amasocks. I-cockfit hayi hayi hayi hayi. Ngifuna likhuphule amasocks zoltalapha njalo nje. Njalo nje eh masikhuluma ngamabhinqa cha sigqokisa amabhinqa. Eh mawufuna ukuba muhle gqoka i-cockfit. sigqoke i-cockpit siyafaneleka thina ngiyabonga kakhulu kubo bonke abavotile bafowethu ngithi isandla sedlula ikhanda lingadinwa nakusasa sikhuphuleni i-cockpit ngingakukhohlwa kubalulekile ele le ndondo i-best kumina ngoba usuku lwami lokuzalwa namhlanje ngicela nje lithi happy birthday ngicela lithi happy birthday ngiyabonga kakhulu bafowethu ningathina lakusasa um eh, kumakawa nentaba sicela liqhubeke njalo ngomsebenzi nomuhle eliwenzayo liwenzele isizwe sakithi siyabonga kakhulu siyabonga nathi siyabonga uthola isipho esivela e-italy ngosuku lwakho lokuzalwa nansi isipho esivele e-italy ungafakaza nawe nakubangani bakho ukuthi hhayi bo ize ngendiza ize ngendiza siyabona kodwa lapho ekhaya ngathi kunefeva lyazi mina ngithe ngena esiteji akuzangitshaya ingoma ngindlela kade ngizoligidela ngayo so akula muntu phela oseke wagida ukudlula mina lapa ngisho ngani ngisho lifuna one. faka dj ngiyabazwela bagcina bangabanga ezindlini zabo um olandelayo number two wethu yi usual clothing brand Acha I bantu Amat kawan I'm bisa bantu lo okhulumayo ngu-bmg abaningi bangazi umfana ozalwa le phansi ekhezi endawni yasedraipardok thanda ukubonga bonke abantu abathe kungivotela um eh, namhlanje ukuze ngithole le award ngiyabonga shayeleni izandla siyabonga siyabonga um unumber three wethu yikasisweki bashayeleni izandla gato sueco. Au! <laughs> ah mina ngazi makhosi leya kumakhosi kasiswapi eh angazi ukuthi izokuthwala kanjani lokhu siyendlini kodwa eh cabanga ukuthi DJ bangihayela imoto ngoba bebekwazi izobutha namhlanje <laughs> ngizokuxoxa konke siyabonga hayi uthwaliseni yini sesindwa bakithi hayi yabona ncediseni uh onumber 4 yethu guys ukuba unumber 4 akuthi ukuthi uyehlulekile bamkhulela abanye nje kuphela kodwa la umsebenzi wakhe muhle eh i-fresh map fresh map ikhona shayelani izandla Hallelujah. okay okay tangi tangi linjani okhulumayo ku-jc ugodla omnyama mahlaba ithola mafuza afulele uma lokona luphakathi le yona nge-fresh map yabo umnikazi we-fresh map akekho kodwa ngithe njengomfanakhe sebenza sonke ithi ngimthathele angithi sibonga kakhulu bonke abavotile next time sathatha